Ni siquiera comerme de la misma forma en que pensaba comerte y yo eh, No preguntes que yo soy en la calle, mami, eso lo sabe Dios eh, Ahora me busco la plata, la fama y en la muñeca el reloj yeah. Como si pudiera darte con ganas, mami eres una borda. yeah. No digas que no es verdad, baby yo te he visto desnuda En una nota que es única, tomando y fumando marihuana Estoy descansando de ese culo animal Si ella está buena nadie la puede negar Tengo algo para que chinguemos y no pueden ni caminar. Si quieres comerme de la misma forma en que pensaba comerte yo. No preguntes que yo soy en la calle, mami, eso lo sabe Dios. Ahora me busco la plata, la fama y en la muñeca el reloj. Como si pudiera darte con ganas, mami, eres una bordo. Ella está escuchando The Weeknd, cuando le doy no finge. Me llama todo la sombra me pide Y yo la voy a hacer Un baile erótico La bien maniática ¿Qué quieres que le haga el pelo? Vamos a fumar caramelo Ahora me busco la plata, la fama si siquiera comerme de la misma forma en que pensaba comerte yo. no preguntes quién yo soy en la calle, mami, eso lo sabe Dios. Ahora me busco la plata, la fama y el amor.